对手中扫踢你来不及防守怎么办？在泰拳里面，如果他中扫踢，我常规的防守方法是什么呢？包提膝格挡，这是一种。还有他踢我，我躲闪，包躲闪，不要躲太远。这两种最常规的。当然你说其他的还有后仰躲闪啊，那是高扫踢，经常出现的就反正你反应不过来。那反应不过来，很多人就是他踢我。 在单臂去挡这是受不了的，你有可能手臂受伤，腿这么粗，手这么细，所以你如果来不及防，你可以用这种拍击的方式，当然也是防守。常规的教练其实这招是不会，我回国之后很多人会了，嘣，这个力就卸掉了。力卸掉之后怎么反击呢？跟上一期说反击低扫一样，踢我，嘣，嘣，啊，一样，随便踢一只，嘣，你看这个非常省力。 这招呢，真的是很少有人能做好，很少有人本能的能防好，因为我见的人太多，一般人都不会，你用了就牛逼了。